Umechagua adhabu, umechagua. Sikia, nenda pale nje, alafu utarudi tena baadaye. Ingine inaitwa kumesa haiya. He, na ndio alikuwa anasema hii Asante. anayefuata Oya. Asante, haujui. Anayefuata. Eh? eh? Ah, eh, swali zuri, swali zuri, asante sana. Mambie, sauti ya kuimba hauna. Mwenyezi Mungu. Nkata atoye. Unafikiri ni pesa kidogo? Kufanya nini? Vitu gani? Em, sikaa pale basi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama, cha usijoni ndalishoni biriani yangamia twenzi twadalikana pokidale na nimekusahau nakumbuka na nimekusahau, nakumbuka tu lako jina takataka. Eh. If you want to say something, say it. Don't dance around like somebody who has. Narekez, narekez, narekez, narekez, narekez, oh, oh narekez no no not the case no yale mashamsham mtoto kanikabili kanikabili hadi kamkamo kumi na mbili alifajiri na nishambesa nyota cho chake kikubwa cha mapenzi kanjaza kunjoka no hmm? nje. Foto hajaalikwa na mtu yeyote. kumbuka tu lako jina kidogo, eh. ah, Habari za saizi. Ah, okay, habari za saizi Naitwa uh, Asma. Asma Asma Ali. Show me the way. Moyo wangu ulifanya ah. dhuluma. Ngwe ngwe ngwe ngwe. Sauti yako haitoki, yani ni kama inapita like nyuki. All these things that you speak, plus your exposure and educational background, I wonder why you have not made it in life. Nasema unanipenda una ngapi? Mm. Mm. Na vile <laughs> ajamalizia <laughs> ah, ah. Imba, imba. Hmm? Toka nje. Mote, mote. No, no, no, no. Ukiamuka tu nguvu imeenda, mjinga wewe. kushiriki. Nimezaliwa kupambana, maana kuishi kuiona kesho. Unaniombea uhai ila niishi kwa mateso na cha special kipaji nilipopewa na Mungu kama zawadi. Roho yangu lazima asikie hii. Nikuone hapa kwangu siku nyingine. This is my territory. Tafutaji mimi pamoja na ndugu. kusukufunikwa siwazi, kuhusu janjalo na Young Dimi ndo mkubwa wao wa kazi Tumasifu kimbia madogo mepapita kwa au loi imefikia mwisho, mechoshwa kelele zao, kwa uwezo nishawashinda, ni visu mnikate, tunasemaga wachache Laika English <laughs>